हाय ब्रो और भाई रोहित हाय कैसा है चल आ जा बैठ जा अरे बैठो यार रोहित भाई और कैसे हो तुम बढ़िया तुम सुनाओ भाई सब बढ़िया और रोहित आजकल क्या चल रहा है स्टडी में रोहित तो टॉपर हुआ करता था अब तक तो कहीं ना कहीं सेट हो गया होगा क्यों रोहित कुछ नहीं यार करियर को लेकर थोड़ा परेशान हूँ क्यों क्या हुआ भाई यार घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या यार रोहित तू यूं ही परेशान हो रहा है ऑनलाइन स्टडी करके भी तू बहुत कुछ कर सकता है कैसे अभी YouTube पर जा वहाँ M S D point search कर सबसे बेस्ट टीचर वहाँ पर मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट तुझे पढ़ाएंगे अलग अलग टीचर जो कि बेस्ट फैकल्टी होते हैं तू M study point app download करके भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है अच्छा ये देख इस तरह के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं और देख भाई एम स्टडी चैनल पर आर की कोचिंग कराते हैं एसएससी की कोचिंग कराते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उन सब की कोचिंग कराते हैं thanks guys for this suggestion the revolution of digital education M study point सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट के माध्यम से सीमित समय व अधिक गहनता के साथ विद्यार्थियों को हमारे online channel M study point the revolution of digital education पर शुरू की जा रही है जहां पर स्टूडेंट नियमित कक्षाओं के माध्यम से अपने विषय की संपूर्ण तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं आपकी सफलता की राह पर हमारा यह प्रयास आपको सफल बनाने का है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें